presidente. Bo día, señoras deputadas e señores deputados. A Lei de Promoción da Autonomía Personal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia cumpriu nove anos en Xaneiro e foi morrendo por inanición o pouco de poñese en marcha. Primeiro veu a crise económica e as reducións drásticas do presuposto, os recortes, a implantación do copago a pouca eficiencia na valoración do, do grado da dependencia e da execución da mesma. Os gobernos do Estado e da Xunta non lle doen as persoas dependentes, na súa maioría xente con discapacidade e xente maior, pois aproveitan o seu estado de vulnerabilidade para burlar os seus dereitos sociais. Galicia envellece. Temos a foto dunha vella con enrugas. Os datos do IGE amosan unha poboación maior de 65 anos que supón o 20% do total e unha poboación maior de 75 anos que supón un, 7, un 8,7 do total. Galiza ocupa os últimos postos do Estado español en servizos e prazas para atender as persoas maiores, é dicir, é a sétima comunidade con menos gasto per cápita en dependencia, de 88,67 euros fronte á media estatal que está en 104,49 euros. Segundo a Asociación Estatal de Directores Serentes de Servicios Sociais, Galiza non aproba en dependencia. Justifícase ese suspenso porque ten un 24% dos seus dependentes agardando recibir a prestación e é a segunda comunidade con máis persoas en espera. Tamén se engade que o número de dependentes graves cae sobre un 7 con 3%, debido, por un lado, ás mortes e polo endurecemento dos baremos, quedando como cuarta clasificada só por detrás de Baleares, Cantabria e Murcia. Será a falta de vigor que fai que vayamos na cola do Estado en cato a dependencia? Galiza atópase dentro das comunidades que tardan unha media de 210 días en dar as axudas ás persoas dependentes, que xa teñen recoñecidos ese dereitos, segundo recolle o informe do Observatorio de Dependencia. E, para exemplos sangrantes, algunhas das resolucións do PIA. Atopamos solicitudes presentadas no ano 2009 e 2010 que se aproban e se resolven no 2015. Agora, a parte da cuantía mensual concedida aos atrasos se llaboan de maneira fraccionada durante varios anos. E, noutros casos, ven obrigados obrigados a recurrir á xustiza para reclamar os seus dereitos, porque o goberno galego nin ve, nin escoita, nin fala. Estas esperas, xunto co copago, provocan que volvan a recaer na familia os cuidados sen ningún tipo de axuda económica e, sobre todo, nas mulleres, que volven aos roles da casa e dos familiares, sacrificando a súa vida laboral e retrocedendo en igualdade. Recoméndase o ingreso en residencias, pois teñen un mellor seguimento especializado. O ratio de Galiza é de 2,8 prazas por cada 100 persoas maiores, mentras que a media estatal atópase en 4,3 prazas por 100 usuarios potenciais. Nesta comunidade hai só 29 residencias públicas que non chegan a 3.000 plazas ofertadas, 65 privadas con concerto que ofrecen 5.700 prazas. A residencias privadas, por lo contrario, suman 126 entre todas ellas y ofertan sobre 8.000 plazas. Estas desproporciones también se atopan a residencias de día, si comparamos a oferta pública y a privada. Las listas de espera en las residencias públicas superan a 8.000 demandas y los recortes en material y personal multiplicanse. E a falta de prazas públicas tamén provoca outro problema, o paradoxo que se asina residencias noutro extremo do país, provocando afastamento co vínculo familiar e fomentando o ingreso en residencias privadas máis próximas á súa poboación. Incrementar a inversión nestes servizos é primordial, e non só para mellorar a atención e a calidade das persoas, senón que é tamén unha oportunidade de traballo descentralizador. Para o CERMI Galiza, Comité de Entidades Representadas con por persoas de discapacidade, os criterios de copago son inaceptáveis, que pretenden unha extensión para aquelas persoas que obteña menos do 2,5 veces o indicador público de renta de efectos múltiples, que se fixe unha chega máxima por persoa que non sexa superior ao 60% do custe do servizo e que tamén se lle garanta un 40% para eh, gastos personais. O actual sistema de copago en dependencia levou a miles de persoas a unha situación extrema. Foron expulsados do sistema e se lles impediu o exercicio dos seus dereitos sociais. Ninguén debe quedar fora do sistema por non dispor de recursos. Nos últimos anos, estas persoas beneficiadas son as que aportan a maioría dos cartos o sistema da propia administración. Débese reclamar ao Estado o que lle corresponde, según reflexa a lei, e garantir chegar ao 100% das persoas con necesidades en dependencia. se unha aplicación máis xusta da lei do 2006 e eh, evaluar e modificar os criterios de copago y que sexan claros e equitativos. Entendemos, e, bueno, íbamos a apoiar esta moción a que queremos engadir unha emenda de adición, que sería, a primeira, negociar coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicos a RPT necesaria para asilizar e mellorar o proceso burocrático de solicitude de dependencia, a elaboración do PIA, a calidad da asistencia e o seguimento ás persoas beneficiarias. E dous, crear unha rede de residencias e centros de día públicos que dé resposta á demanda e garanta equidade no acceso a estes servizos en todo o territorio. Gracias, eh, señora Fernández.